મંડળીમાં ચારસો ત્રીસ સભાસદ છે બધા સભાસદો દૂધ મંડળીમાં દૂધ ભરે છે બધા પશુપાલન રાખે છે અમૂલ ડેરીમાંથી એનડીડીબી દ્વારા ત્રણસો ને અડસઠ ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ ઝાકરિયાપુરામાં થયા છે આખા ભારતમાં પહેલાં પહેલાં અમારા આ ઝાકેડાપુરા ગામમાં વિશાળ પાયા પર અહીંયા આગળ આગળ પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે અમારા ફાર્મર કે અમારા ખેડૂતો ખેડૂતોને કે અત્યારે એટલો બધો આનંદ છે કે લોકો ફૂલ્યા સમાતા નહીં આ અમારું જાકેટાપુરા ગામ આણંદ જિલ્લાના અમારું ગુજરાત રાજ્યમાં We envisage to create a robust manure value chain these women farmers, while using the gas to satisfy their cooking needs, shall also sell the surplus slurry generated through this cooperative. All these biogas plants are provided by Systema Bio, which were installed by them in the strict timeline we had of 50 days. The response of farmers has been very satisfactory. We look forward to the involvement of Systema in establishing this model and also for scaling it up further farmer has to be at the center of all our dialogue around technology, models of financing, around value creation. That's where NDDB and Systema stood together and saw that we have the same focus. We told them what are the technology aspects and how we have to maintain them, feed the digesters and how they can get the output in terms of biogas and slurry. We drove this campaign throughout the village and we covered all the 368 dairy women dairy farmers. Uh, we set up the warehouse at, within 48 hours. We uh, transported approximately 12,000 components, 2,000 fittings, and nearly 400 digesters, which is 1,000 kilometers away from our distribution center at Pune. अलग अलग राज्यों से टीम यहाँ पे आके आनंद में सुबह टाइम टेबल से उठना टाइम टेबल से प्लानिंग करना मार्किंग कैसे पहले दिन में कितनी होनी चाहिए हमें इंस्टॉलेशन पर डे कितना चाहिए सब ने अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से निभाई कि टीम को एकदम एक साथ लेके चले हम और जो टारगेट था वो टा, टीम ने अपना पूरा बखूबी निभाया લાકડાનું બહુ દુઃખ પડતું હતું તો લાકડું લાવવું કઈથી આપ તો લાકડું પહેલા ખોરવું પડે ખોરીને લાવીએ આપણે તો જ આપણે ઘેર થાય ને ખાવાનું અને અત્યાર પછીનું તો આ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આમ જલ્દી જલ્દી આપણે બધું જવું હોય એ બધું આપણને ટાઈમે જતું રહેવાય સાલ લેવા જતું રહેવાય ટાઈમે પછી આપણે કંઈક જવું આવવું હોય તે ટાઈમે જતું રહેવાય ધુવા નીકળતા હે ને તો ઘરમાં કારું બહુ થઈ જાય ને એ નહીં થાય આંખ દુખતી હે માથે સર દુખતા હે એવો નહીં દુખતા એ લોકો બે સગડી આપે છે એક ડબલ બર્નરની અને એક સિંગલ બર્નરની અને અમને આના વિશે પહેલાં તો બીક લાગતી હતી કે કોઈ દિવસ ફાટશે નાના છોકરાને ધજાવાશે એવી તો બીક લાગતી હતી નથી પણ જ્યારે આ લોકો ભાઈઓ અમારા ઘરે આવ્યા અને આના વિશે અમને ખૂબ સારી માહિતી આપી માયા ગોબર ગેસ પક્કા બનાતા હોય પણ એ પ્લાનની અંદર એવું બન્યું કે એમાં લીકેજ રહી એટલે જોઈતા પ્રમાણમાં ગેસ પરિપૂર્ણ તો આવી શકતો નહોતો એટલે એ ગોબર ગેસ ચાલ્યા નહીં હવે આ યોજના જે બનાવવામાં આવી એ અમને સંપૂર્ણ ગેસ સહી સલામત સારી રીતે ચાલે છે એમાં નિભાવવાની તો જવાબદારી અમારી છે રબડીથી મારે કે અત્યારે ખેતી પણ સારી થઈ છે એની ઉપજ પણ સારી મળી રહી છે એનાથી મને ઘણા બધા લાભ છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એનામાં સારી છે એનાથી મારે યુરિયા ડીએપી ઓછું નાખવું પડે છે ગાયોનું ભેંસોનું જે છાણ હતું એ છાણ અમે ફેંકી દેતા હતા એને માટે એ ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું ઇન્કમને કારણે એમની સદ્ધરતા અને બાયોગેસ પણ ઘેર ઘેર થાય તો પર્યાવરણમાં પણ સારું રહે Uh, for us, this technology is not just about uh, the hardware, that vision that small farmers can profitably, you know, uh, sustain themselves and start thriving. We have set up a local office in this village, which will actually now have the bigger responsibility of serving these farmers. उनका जो ये एटमोसफेयर जो हमें यहाँ पर आके पसंद आ रहा है हम भी यही सोचते हैं कि आफ्टर थर्टी ईयर्स और फोर्टी ईयर्स यही इम्पैक्ट हमारा रहे एंड इसका जो एटमोसफेयर है जकरियापुरा गाँव का वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे